हेलो दोस्त प्यारे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है आज आप लोगों को मैं फुल टोन और हाफ टोन क्या होता है ये बताएंगे फुल टोन और हाफ टोन का प्रयोग सरगम बना बजा बजाने में प्रयोग किया जाता है तो फुल टोन क्या है और हाफ टोन क्या है आज मैं वो बताऊँगा ये हमारे पियानो का जो की दिख रहा है आपको डेस्कटॉप पर तो इसमें देखिए ये कहीं से भी हम शुरू करेंगे तो ये ब्लैक वाइट का जो है कि ये हाफ टोन है ये ब्लैक का अगर इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे तो ये भी हाफ टोन है ये हाफ टोन ये हाफ टोन ये हाफ टोन यानी कि दो हाफ टोन मिलाकर के एक हमारा फुल टोन बनता है तो सरगम में जितने भी सात सरगम हैं सातों सरगम में बजाने के पहले हम शुरुआत करते हैं शुरू में दो टोन दो फुल टोन और एक हाफ टोन फिर तीन फुल टोन और एक हाफ टोन इतने ही बजाएंगे तो इसी के आधार पर हमारा सरगम पूरा बजेगा तो कोई भी सरगम जैसे सात सरगम हो गया या रे सरगम हो गया गा सरगम हो गया जो भी सरगम हम यूज़ करेंगे बजाएंगे तो उसमें शुरू में हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमको शुरू में दो फुल टोन बजाना है फिर उसके बाद एक हाफ टोन बजाना है फिर तीन फुल टोन बजाना है और एक हाफ टोन बजाना है तब जाके पूरा हमारा एक सरगम कंप्लीट होता है तो आज आप लोगों को मैं बताता हूँ कि फुल टोन कहाँ होता है और हाफ टोन क्या होता है ये देखिए अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ से हमारा सरगम शुरुआत होता है सी कोड से या सा कोड से दो ब्लैक के ये पहला कोड जो होता है वाइट का यहाँ से हमारा सरगम शुरुआत होता है फिर अगला जो ग्रुप है ये दो ब्लैक का वहाँ के पहले से शुरुआत लास्ट तक अंत करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी यहाँ से शुरुआत करेंगे और बजाते हुए जाएंगे इस प्रकार से यहाँ तक आएंगे तो हमारा एक पूरा सरगम बनता है तो इसी के बीच में हमको बजाना है पहले शुरू में दो फुल टोन और एक हाफ टोन फिर तीन फुल टोन और एक हाफ टोन बजाएंगे तो हमारा एक सरगम कंप्लीट होता है तो आज आप लोगों को मैं सी इंग्लिश में सी कोड या हिंदी में कहेंगे सा सा सरगम हम बजाएंगे तो सा सरगम बजाने के लिए हमको पहले हम लेंगे दो फुल टोन देखिए ये वाला ये यहाँ से शुरू करेंगे तो ये हाफ टोन है फिर ये भी ये हाफ टोन है ये भी हाफ टोन है ये भी हाफ टोन है जितने भी एक एक हम बजाएंगे चाहे ऊपर का या नीचे का यानी सौ सौ भी बजाएंगे तो भी सौ भी बजाएंगे तो भी हमारा हाफ रहेगा और ये नीचे के बजाएंगे तो भी हाफ है यानी यहाँ से हम शुरू करेंगे तो ये देखिए यहाँ शुरू करेंगे हाफ टोन फिर एक हाफ है फिर एक हाफ तो हमको दूर शुरू में यहाँ से शुरुआत करेंगे तो एक फुल टोन दो फुल टोन बजाना है यहाँ से हमने ऐसे की बजाया तो एक हाफ और एक हाफ मिल के ये फुल टोन हुआ यानी यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ये हाफ और ये हाफ मिल के एक फुल टोन हुआ फिर अगला फुल टोन हमें को ढूंढना तो एक हाफ और एक हाफ मिल के ये फुल टोन शुरू में हमको दो फुल टोन बजाना है फिर एक हाफ टोन फिर तीन फुल टोन बजाना और एक हाफ टोन बजाना है जब हम दो फुल टोन और एक हाफ टोन तीन फुल टोन और एक हाफ टोन बजाएंगे तो हमारा एक सरगम कंप्लीट होता है तो आज आपको मैं एक सरगम सी सी कोट या सा सरगम बजाकर मैं दिखाता हूँ कि फुल टोन और हाफ टोन से कैसे सरगम कंप्लीट होता है तो अभी मैंने अपना पियानो ऑन किया हूँ तो उसमें हाँ। हम आपको दिखाएंगे सी कोड यानी सा सरगम में दो फुल टोन और हाफ टोन कैसे बजाना है ये देखिए यहाँ पर हमने शुरुआत की है यहाँ से जब हम बजाएंगे तो पहला की यहाँ पर लेंगे ये ऐसे बजाएंगे तो फिर एक हाफ और एक हाफ मिल के फुल टोन यानी एक ये हो गया दो तो एक फुल टोन हो गया अब हमको दो फुल टोन शुरू में बजाना है दो फुल टोन और एक हाफ टोन तो एक फुल टोन यहाँ से शुरुआत करेंगे तो एक फुल टोन ये हो गया फिर हाफ और हाफ मिल के एक फुल टोन यहाँ पर यानी दो फुल टोन हो गया फिर उसके बाद हाफ टोन बजाना हाफ टोन ये रहेगा सिंगल हम बजाएंगे तो हाफ टोन ये होगा हाफ फिर उसके बाद हमें तीन फुल टोन बजाना है और फिर एक हाफ तीन फुल टोन यानी एक हाफ और एक हाफ के एक हमारा फुल टोन एक फुल टोन हो गया फिर अगला एक फुल टोन और बजाना एक हाफ और एक हाफ के फुल टोन गया दो फुल टोन हो गया फिर अगला हमको एक हाफ और एक हाफ के तीन फुल टोन हो गया फिर हमको एक हाफ और बजाना है एक हाफ यहाँ तक बजा देंगे यहाँ से शुरुआत की हम सात सरगम से यहाँ से बजाते हुए जाएंगे लास्ट में यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारा एक सरगम कंप्लीट होता है तो शुरू में हमने क्या बजाया यहाँ से दो फुल टोन एक फुल टोन हाफ हाफ मिल के यहाँ एक फुल टोन फिर यहाँ से यहाँ मिल कर ये और ये मिलकर दो फुल टोन हो गए दो फिर दो फुल टोन के बाद एक हाफ टोन बजाएंगे तो ये हाफ टोन बजा दिया एक फिर हमको तीन फुल टोन बजाना है तो एक फुल टोन यहाँ पर हो गया फिर इसको लेकर के ये हाफ हाफ लेके दो फुल टून हो गया फिर हाफ और हाफ लेकर तीन फुल टून हो गया फिर ये हाफ टोन यानी कि दो फुल टोन एक हाफ टोन फिर तीन फुल टोन और एक हाफ टोन बजाएंगे तो हमारा सरगम कंप्लीट होता है तो आपको सी सरगम यानी सा सरगम बजा के मैं दिखाता हूँ ये देखिए ये ए सा हो गया एक फुल टोन दो फुल एक फुल टोन दो फुल टोन फिर हाफ फुल टोन फिर तीन फुल टोन तीन फुल टोन फिर एक हाफ टोन ये हमारा सारे गामा हो गया देखिए सा रे गा मा पा दा नी सा ये हमारा एक सरगम हो गया सा का या इसको हम सी कोड भी कहते हैं तो यहाँ शुरू करेंगे एक रे गा फिर मा पा दा नी सा यानी कि हम दो फुल टोन और एक हाफ टोन फिर तीन फुल टोन और एक हाफ टोन बनाएंगे तो हमारा एक सरगम कंप्लीट होता है अभी आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि सी कोड सी कोड यानी सा सरगम के लिए दो फुल टोन यहाँ शुरुआत करिए एक फुल टोन दो फुल टोन फिर एक हाफ टोन फिर तीन फुल टोन एक फुल टोन दो फुल टोन तीन फुल टोन फिर एक हाफ टोन यानी कि शुरू में दो फुल टोन मैंने बजाया और एक हाफ टोन फिर तीन फुल टोन बजाया फिर एक हाफ टोन तो हमारा पूरा सरगम तैयार हुआ है सा रे गा मा पा दा नि सा ये हमारा संग कंप्लीट हुआ तो सा रे गा मा पा दा नि सा फिर सा रे गा मा पा दा नि सा तो ये अगर इंग्लिश में करेंगे सी डी ई एफ सी से शुरू करेंगे और लास्ट सी तक आएंगे तो हमारा पूरा एक कोट कंप्लीट होता है और हिंदी में सरगम के लिए सा रे सा मा पा दा नी सा सा रे गा मा पा दा नी सा ये तो फॉरवर्ड में बजाया रिवर्स में बजाना है तो यहाँ से ही शुरू करेंगे यहाँ शुरू करेंगे ये आएंगे ये इस तरह से ऐसे बजा करके ये ये sari ka ma pa da ni sa ni sa ni